Әкәмәт КВН командасы. Каршы алабыз. Дуслар, без Казан дәүләт аграр университетының студентлары. Һәм бу җыр безнең профессия һәм безнең хыяллар турында. Грар продакшн тәкъдим итә. Әйдәгез әле бергә, бергә, бергә. Барыгызга сәлам. Минем исемем Тимирхан. Мин аграрныйда укыйм. Укып бетергәч көтүче булам. Түдәрәхәт йөрисең, хыялланып болында. Любой сыйрак пендель бирәсең, ятып йоклыйсың яланда. Авызда печән, чиста, чиста носки, чалбар носкига тыгылган. Кып-кызыл битемдә әллә нинди әйберләр, йоклаганда кигәвен тешләгән. Көтүчене Алла үпкән, Ходай аны сайлаган. Мин үзем өчен решать иттем, мин көтүче була. Ә мин доярка булам. Доярка булам. Доярка булам. Хәерле көн. Ситиков Шамил Равильевич булам. Көн саен тракторны кабызып, авылны узам. Авылны узганда һәрбер кешегә менә болай әйтәм. Алар да миңа болай әйтә. Ләкин алар мине хөрмәт итә. Тәрәзә буенча тезелеп киткән